Bonjour, et bienvenue à cette vidéo explicative sur l'intégration d'IMT Lazarus avec le système d'information scolaire Alexia. Il faut dire qu'Alexia est une des euh, plus euh, utilisées euh, systèmes d'information scolaire en Espagne, mais bien sûr, si votre école, dans votre école, vous utilisez une autre système d'information scolaire, et Lazaro préparer pour faire l'intégration il faut, il faut les savoir et il faut les travailler ensemble. Mais les modes la façon de, procéder, c'est plus ou moins la même. Donc, d'abord, on va y aller à notre menu configuration, système d'information scolaire et Alexia, dans lequel on se trouve avec cet, écran dans lequel il faut qu'on rampe ce type d'information, cette information de code, d'identification, etc., qu'il faut être fourni par votre personne de contact, eh ben, par votre interlocuteur Alexia. Il faut établir les points, les pontes, il faut établir les liens pour eh, prendre les, données nécessaires entre dispositifs et groupes superviseurs. Donc ici, on va avoir qu'on peut avoir la synchronisation automatique ou bien pas. Si on l'a déactivé, on peut, on peut la forcer ici avec ce petit eh, bouton orange ou bien on peut, on peut la laisser de, manière automatique dans laquelle il va être eh, procédé eh, de, manière approximée chaque cancer la relation entre les dispositifs et les groupes, les superviseurs et les groupe, les superviseurs et les dispositifs, en montrant la date de la dernière eh, mise à jour. Ici en bas, on a l'importation des dispositifs. On va choisir le nom de notre école, le nom de notre entité, la configuration, selon la configuration qu'on veut, qu'on euh, a décidé. Il faut dire, il faut remarquer que la, pour faire la configuration de manière préalable, préalable, des dispositifs, euh, on va, mettre trois, euh, euh, points d'information très importants. Le premier, l'assignation de l'horaire et le calendrier scolaire à ces dispositifs, le filtrage par défaut de navigation à ces dispositifs, le filtrage par défaut de YouTube à ces dispositifs. Et bien sûr, par ailleurs, des autres informations, des autres données on va choisir le type de la technologie qu'on utilise. S'il y a plusieurs technologies, il faut qu'on le fasse euh, l'intégration des, groupes, des, dispositifs pardon, pour chaque technologie. Une fois qu'on euh, applique les changes, on va voir sur notre écran tous les dispositifs qu'on peut importer. Donc, on peut les faire euh, tout à coup euh, en haut ou bien en cliquant chaque by, chacun par chacun selon nos nécessités. Pour faire les groupes, on, va, faire la même chose. On va choisir le nom de notre école, la section dans laquelle les grades, dans lesquels on a on, veut avoir les, groupes. On va marquer ici en bas pour tirer sur notre écran toute la liste des groupes qu'on a disponibles selon eh, eh, la section. On va pouvoir aussi choisir tous les groupes dans un coupe ou bien chacun par chacun pour faire l'intégration de manière, de manière plus personnalisée finalement, on va faire l'intégration des superviseurs de l'école, c'est-à-dire des centres dans lesquels on va choisir les, euh, rôles de superviseurs, par exemple le professeur de, de, dernier niveau, on va choisir la langue et l'entité on va appliquer l'échange change. On va aussi avoir une liste complète de tous les, superviseurs des de centres scolaires dans lesquels on va pouvoir aussi choisir tout, euh, un couple ou bien choisir, choisir euh, d'une manière individuelle chaque superviseur. C'est même pour les familles. On va choisir ici famille, la langue et le nom de notre entité. On va appliquer le change. On va voir toute la liste des familles qui supervisent les enfants qui sont associés et qui sont des élèves à l'école dans laquelle on est en train de faire la configuration. Donc, on va pouvoir aussi faire l'importation des données tout en couple de toutes les familles ou bien en choisissant chaque famille par chaque famille. Donc ça c'est tout. N'oubliez pas finalement de faire la relation des groupes, entre dispositifs et groupes, entre superviseurs et groupes, entre superviseurs et dispositifs, de manière automatique ou bien les forcer ici. Donc ça c'est tout pour l'instant. Merci pour nous suivre à nos réseaux sociaux et professionnels et à la prochaine. Merci.